هيكبر معاك هيزيد حلم ممكن في لحظة يبقى حقيقة ده أكيد اتعب أكتر هتنجح أكتر ربك بيقدر فكر خطط نفذ أسرع أسرع يا سمن أي مكان لو عايز تطلع قدام لازم تتعب أكتر لازم تتعب أكتر ممكن في لحظة يبقى حقيقة أكيد ربنا بيقدر اليأس ملوش أي مكان لو عايز تطلع قدام اسعى إيه أكتر حبك ربنا كبير نهي ربك بيساعدك ده أكيد بس لازم تتعب أكتر